ndifuna ukope ke ngoku kopi itshomi yakho undikopile mna ndithi wayenza ishape yakho kopa itshomi yakho yenza ishape itshomi yakho mayenza ishape kuqala then ujonge yakhe uyikope copy me grade one grade one uyandiva yes makubekho oqalayo good makubekho oqalayo akukope akukope good ngoku wenza leyane good iphe yeni ngubani omnye ozawukopa omnye manoqalayo apha manoqalayo nguwoqalayo yenza ke banom banomnye seyenzile wakopi kopi mi kopi tshomi yam yakukopi sho iphe yenu iphe yenu yile mkopi kopi mkopi iphe yenu mkope yo mkope good hlala hlala hlala hlala hlala phantsi kusiphi a-a bayakopana copy me jonga ke kwenzeke ntoni apha uyakop nkope kop nkope orayithi ke mamela aba bagqibileyo yitheni yakho ke ngoku yitheni yakho phinde uzikhulule